Ciao! Allora, oggi vi mostro questa palette della L'Oreal. Si chiama la palette nude ed è la, quella nei toni del rosa, questi, rose. Allora, prima di tutto contiene, vediamo se ci, lo dice, 10 ombretti che ora vi mostro e il prezzo è di 16,90 euro. Io l'ho trovata con uno sconto impossibile, quindi per quello che l'ho voluta provare si presenta così ok e dentro c'è anche il suo pennellino che ho conservato per mostrarvelo una parte con lo sfumino e una parte con le setole anche carino e anche bello grande allora la palette nei toni del rosa eccoli qua facciamo così mi avvicino un po ciao allora partiamo dal colore più chiaro aspettate che la luce è un po' falsa ecco così così dal tono più chiaro al tono più scuro eccola e direi di sbocciarvela per mostrarvela comunque sia abbiamo ecco abbiamo due colori che sono gli illuminanti questi qui provo a spegnere una luce a vedere se si vede un po' meglio meglio? Oh, sì, sono un po' più naturali, ecco due colori che sono gli illuminanti poi abbiamo i colori di transizione e io uso questi due come colori per dare definizione all'occhio ok sono tutti dei toni del marrone sottotono marrone rosa un po' opachi e un po' metallizzati, un po' shimmer, più metallizzato, esatto, e ora ve li mostro. Allora eccoci, direi di partire con questo che è un illuminante champagne ed è quello che io ho usato di più è proprio solo illuminante ok questo per me è fantastico è shimmer ed è proprio illuminante poi abbiamo il secondo che è sempre un illuminante ma nel tono un pochino più del eh, rosato ora ve lo faccio vedere eccoli qui però è sempre sul livello di illuminante ecco un pochino più rosa però va sempre come illuminante andiamo ora con i colori di transizione il primo che troviamo eccolo qui è un marroncino opaco li mettiamo sotto tende quasi al colore proprio della, della carnagione, vedete? Ok, poi andiamo con il quarto che è un marrone un po' più scuro ma sempre opaco, lo mettiamo di fianco. Quindi un po' più chiaro, un po' più scuro ma sempre opaco. Continuiamo con un beige marrone dorato questo è shimmer andiamo avanti e abbiamo questo colore qui eccolo mm ecco che è un marrone con un sottotono bronzo ed è bello comunque come colore guardatelo aspettate eh. dopo vi spengo la luce e la mettiamo qua di fianco questo è molto bello è bello luminoso ok andiamo avanti e ora abbiamo un marrone più scuro eccolo opaco ultimo shimmer eccolo è un marrone mm, un altro bronzo marrone bronzo più scuro si giocano sempre un po' marrone, bronzo, rosato questo è più scuro ed è shimmer, non ve l'avevo detto ok? e poi abbiamo gli ultimi due colori che sono un opaco e uno metallizzato, è un grigio fumo opaco e un viola metallizzato e io questi li uso come colori di transizione. Quindi vi mostro il grigio fumo è un nero, è un grigio, poi sfumato si vede che è un grigio e l'ultimo colore che invece è un metallizzato, viola metallizzato che ha sotto una punta di nero, infatti guardatelo è a mio parere fantastico questo ok? e questi erano tutti i colori che poi sono questi vi riavvicino e ne parliamo allora eccoci allora intanto riepiloghiamo abbiamo i primi due illuminanti che sono shimmer poi abbiamo un marrone rosa opaco un marrone più scuro sempre rosa opaco uno champagne dal sottotono marrone shimmer un marroncino shimmer un marrone più scuro opaco un bronzo shimmer ovviamente, un grigio marrone opaco e l'ultimo è il viola metallizzato. Allora, io non me l'aspettavo da una palette della L'Oreal, ma mi sono trovata benissimo, i colori sono belli, eh, proprio non hanno tanto fallout intanto, quindi se non sono polverosi è una cosa importante. Unico che trovo un pochino polveroso è quello bronzo, il penultimo, questo qui l'unico un pochino più degli altri ma davvero si stendono che è una meraviglia sono belli scriventi, si applicano bene, si stendono bene, si sfumano bene io applico sempre una primer sotto ma con il primer durano tranquillamente 6-8 ore nel caso anche solamente vediamo che c'è da toccare con il dito lo andiamo a spostare è perfetto, cioè proprio lo sfumiamo un attimo è molto molto valido mm ho visto in altre palette sinceramente che non so perché ma c'è sempre questa scelta del viola finale metallizzato soprattutto nelle palette che trovano rosa o nude che io non, eh, non capisco cioè avessero fatto tutta questa sfilza di rosa e marroni con un nero invece che un grigio l'avrei trovata meglio però comunque sia eh, va bene questo viola metallizzato io lo amo davvero è una cosa fantastica anche gli altri colori comunque sono versatili quelli più marroni, quelli più rosa, quelli da giorno ed è, tranquillamente si possono stratificare per renderlo più intenso per la sera, si può giocare davvero molto con i colori per accoppiarli, per combinarli, applicati anche nella rima in inferiore non danno fastidio, quindi fantastici lo trovo una palette molto valida soprattutto per chi ama i nude, i marroni non dico neanche tanti rosa perché questi sono marroni alla fine e come vi ho detto dalla foto un po' frega perché dicono rosa vedere tanti colori rosa ma alla fine invece sono tutti nude marroni comunque una palette molto valida oltretutto con uno specchio bello grande per tutta la palette che una volta chiusa è piccola e sottilissima quindi è perfetta anche da portarsi perché no in borsa la infiliamo c'ha il suo pennellino anche ed è comoda il prezzo io l'ho presa con uno sconto fortissimo quindi se non l'avrei presa perché io la palette della L'Oreal normalmente dico vabbè e invece sono rimasta davvero entusiasta e ve la straconsiglio 16,90 alla fine non è neanche tanto e è valida è davvero molto valida Fatemi sapere per caso se l'avete provata, come vi siete trovata e se vi è piaciuta, oppure se ne avete provata qualcun'altra di simile e fatemelo sapere così magari ci do un occhio anch'io. Come sempre spero di esservi stata utile e se vi è piaciuto questo video mettetemi un like e iscrivetevi al canale così non perdete le prossime accensioni beauty e basta perché è un video lunghissimo, devo un attimo sistemare le luci, alla prossima, ciao!